alas malas, putang yun, nabulabul ako sa biyahe kong dami, putang ano niya. Ito yung buhay ng ano, mga driver, oh. Mayahay. <laughs> Ayahay, puro sira yung ano namin, sasakyan. Ay, ano na, pila. Pilang-pila yung sasakyan namin ngayon. Yan o. Oh. Puro sira yung mga ano namin, sasakyan. Mga ano kasi China. Yan, pila lahat yan o. Oh. Puro sira. Yo no, pag wala kayong magawa dito sa warehouse, yan gagawin nyo. Magtanim ng okra. Yan, puro sira yung mga truck namin na yan. Walang biyahe. Sarap buhay! <laughs> Sarap ng buhay ng mga driver ni Anili. Sira ang sasakyan, tambay. <laughs> Lahat na nakikita niyo diyan, puro sira yan. Manood na lang tayo ng SY Talent. Yan, lahat yan. Puro sira yan. May Oh. Tapos